नमस्कार दोस्तों Karnataka state private college full counselling detail Karnataka state के बारे में आज डिस्कस करेंगे यहाँ कितने कॉलेजेस हैं क्या फीस है क्या कट ऑफ जाती है किस तरह का स्टेट है ये एमबीबीएस करने के लिए उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कोई भी वीडियो अपडेट आएगा हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपको प्रॉपर पूरी काउंसलिंग में गाइड करते हैं हम लोग पेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग के लिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का topic Karnataka state full counselling detail दोस्तों कर्नाटका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है एम बी काउंसलिंग के लिए और आज से नहीं बहुत पहले से है बहुत सारे स्टूडेंट्स कर्नाटका एम करने के लिए जाते रहे हैं काफ़ी समय से बिकॉज यहाँ की फ़ीस हमेशा से कम रही है अब धीरे धीरे बढ़ गई है बट पहले तो छः लाख साढ़े पाँच लाख छः लाख ऐसे फीस हुआ करती थी फिर सात लाख हुई फिर नौ लाख फिर दस लाख अब लगभग दस लाख रुपये और इस साल अगर फिर से और बढ़ा दें तो बात अलग है अगर बात करें टोटल कितने कॉलेज हैं यहाँ पे तो लगभग 30 बत्तीस तो स्टेट प्राइवेट कॉलेजेस हैं इससे अलग 10 11 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं प्लस 30 के आसपास सरकारी कॉलेजेस हैं तो यहाँ पे कॉलेजेस की कमी नहीं है भरपूर मात्रा में कर्नाटका में कॉलेजेस हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे सारे टॉप के हैं K M C Manipal Mangalore JSS Mysore K S Hegde जेलन बेलागाबी ये सारे बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे मतलब भारत के जो टॉप के number one number two colleges हैं वो कर्नाटका में हैं एमबीबीएस के लिए प्राइवेट में बात करें स्टेट प्राइवेट में तो स्टेट प्राइवेट में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं M S Ramaiah medical college बहुत ही रेपूटेड कॉलेज है सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही नहीं दूसरे कोर्सेज के लिए भी ये बहुत फेमस है engineering and all but M के लिए काफ़ी फेमस कॉलेज है M S Ramaiah proper Bangalore में है ये कॉलेज गौरा जिसको किम्स के नाम से भी जानते हैं KIMS Kempegowda institute of medical science काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है B R Ambedkar Vaidehi Saptagiri M St John's बहुत ही बड़ा नाम सेंट जॉन्स जो है वो मतलब सबसे ऊपर उठने वाला कॉलेज है सबसे ऊपर इसका कट ऑफ जाता है क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है बिल्कुल हर्ट ऑफ बैंगलोर बैंगलोर के हर्ट में ये कॉलेज है बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी ओपीडी और इसका कट ऑफ जो है गवर्नमेंट से भी ऊपर जाता है ऑल इंडिया रैंक बारह तेरह हज़ार पे ये क्लोज हो जाता है मतलब मैक्सिमम पंद्रह सोलह हज़ार रैंक पे मॉप अप राउंड में जाकर के मिल सकता है इससे ज़्यादा कट ऑफ इसका कभी नहीं जाता हाँ अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं तो आपको पचास हज़ार रैंक पे भी सीट मिल सकता है वो बात अलग है बट जनरल कैटेगरी में इसका नहीं जाता इतना कट ऑफ और इसकी फीस सबसे कम है वहां पे अभी भी इनकी फीस साढ़े छह सात लाख रुपए ही है इससे ज़्यादा नहीं है बात करें और जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे कर्नाटका में मैंने आपको बताया बेंगलोर में लगभग 10-11 कॉलेजेस हैं स्टेट प्राइवेट में जिसमें कि रमैया कैंपेगौड़ा वैदेही सप्तगिरी एमवीजे ऑक्सफोर्ड आकाश ये सारे कॉलेजेस आते हैं अगर बात करें जो दूसरे सिटीज़ में हैं जैसे फादर मुलर है मैंगलोर में है काफ़ी अच्छा कॉलेज है जे जे धवनगिरी है बहुत ही बढ़िया कॉलेज है इसके साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल अटैच है बहुत ही बढ़िया कॉलेज है कर्नाटका का काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है तो ये सारे ऑप्शंस हैं कर्नाटका में अलम इन बीजापुर है काफी पुराना कॉलेज है काफी पुराना कॉलेज है 1985 आई थिंक या 1990 के आसपास में ये स्टार्ट हुआ था अलम इन बीजापुर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पुराना कॉलेज है तो इस तरीके से काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं कर्नाटका में एंड कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहाँ पे आ, हम एजुकेशन की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी एजुकेशन की क्वालिटी है यहाँ पे अगर आप यहाँ से एम करते हैं तो पीजी में आपको स्टेट कोटा का बेनिफिट मिलता है वहाँ पर और वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है कुछ ब्रांचेज में कुछ ब्रांचेज में इतना बेनिफिशियल नहीं रहता यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं जिसकी फ़ीस ज़्यादा है मतलब जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हैं उनकी तो फीस फिक्स्ड है नौ लाख चौरानवे हज़ार या दस लाख रुपए साल की फिक्स्ड है सारे कॉलेजेस की चाहे कैंपेगौड़ा हो वैदेही हो सप्तगिरी हो एम हो इन सब की फ़ीस जो है वो फिक्स्ड है अगर मैं बात करूँ एम एस रमैया की फ़ीस पिछले साल बढ़ा दी गई थी एंड जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है किसी की सोलह लाख है किसी की सत्रह लाख है किसी की साढ़े सत्रह लाख है जिसमें जो कॉलेजेस हैं वो आदि चुनचुनगिरी मेडिकल कॉलेज है ख्वाजा बंदा नवाज मेडिकल कॉलेज है इसके बाद अगर एस मेडिकल कॉलेज है जो धारवाड़ में है S medical college doctor Chandrama medical college है <clears throat> तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं वो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं इनकी फीस 16 लाख 17 लाख रुपए के आसपास में है अगर हम बात करें कट ऑफ की तो अगर माइनॉरिटी कॉलेज की चूंकि फीस ज़्यादा है तो इनका कट ऑफ डाउन जाता है यहाँ पे डेढ़ लाख रैंक दो लाख रैंक पे भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है ढाई लाख रैंक पे भी सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है मतलब 300 नंबर पे भी सीट मिल सकता है जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जिनकी फीस ज़्यादा होती है बट जो जिन कॉलेजेस के लिए लोग कर्नाटका जाते हैं यानी कि state private colleges of Karnataka जिनकी फीस कम है उन कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहती है जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी तो कट ऑफ जो है सोलह हज़ार अठारह हज़ार बाईस हज़ार पच्चीस हज़ार रैंक जैसे कि अगर मैं बात करूं St John's medical college Bangalore की जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो पंद्रह हज़ार सात सौ छियासी सेकेंड राउंड में कैंपेगोरा मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर लगभग सत्ताईस हज़ार कट ऑफ गई थी वैदेही में लास्ट ईयर लगभग तीस हज़ार के आसपास कट ऑफ गई थी रैंक ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ बी आर अम्बेडकर बैंगलोर की लगभग बत्तीस तैंतीस हज़ार कट ऑफ गई थी फादर मुलर की जो कट ऑफ है वो पैंतीस छत्तीस हज़ार के आसपास गई थी सप्तगिरी की कट ऑफ जो है वो बावन हजार नौ सौ लगभग तिरपन हजार कट ऑफ गई थी ये सेकेंड राउंड तक मॉपअप का कोई ट्रस्ट नहीं होता भरोसा नहीं होता मॉपअप में एक लाख रैंक पे भी सीट मिलता है और अच्छे अच्छे कॉलेज में मिल जाता है तो उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो एक तुक्का है वो एक लक है मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है बट राउंड वन और राउंड टू की अगर हम बात करें तो साठ सत्तर हजार रैंक तक दस लाख की फीस में कर्नाटका में आपको सीट मिल सकता है बैंगलोर बैंगलोर की बात करें तो तीस चालीस हजार पचास हजार रैंक तक बैंगलोर में भी आपको सीट मिलने की संभावना है मोपअप राउंड तक अगर आप वेट करते हैं तो एक लाख सवा लाख रैंक तक भी सीट आपको मिलने की संभावना है दस लाख रुपए साल की फीस है मोपअप राउंड में सीट मिलता है क्योंकि वहां पे अदर्स कोटा की सीटें हैं यहाँ कर्नाटका में आउटसाइडर्स के लिए दो तरह की सीट्स हैं एक ओपन कोटा एक अदर्स कोटा ओपन कोटा की फीस दस लाख है अदर्स कोटा की फीस बहुत ज्यादा है तीस लाख पैंतीस लाख चालीस लाख पर एन की फीस है तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई जो अफोर्ड कर सकता है उस, उसको वहां पे रमैया भी मिल जाएगा कैंपेगोड़ा भी मिल जाएगा चाहे मार्क्स 300 क्यों ना हो बट वो कॉलेज उसको मिल जाएगा तो यहाँ पे ओपन है काउंसिलिंग में आप अदर्स कोटा में चॉइस फिल करिए अगर आपका बजट है पैंतीस लाख तो आप जो भी कॉलेज चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा पर एनएम की बात मैं कर रहा हूँ तो वो अदर्स कोटा की सीटें खाली बच जाती हैं तो वो मॉपअप राउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से काफी बल्क में वो सीटें खाली होती हैं तो कट ऑफ काफी डाउन चला जाता है कर्नाटका में मॉपअप राउंड में डिटेल डिस्कशन के लिए आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कर्नाटका में किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए round one round two mop up किस तरीके से आपको वहां पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है कर्नाटका के अलावा पूरे भारत में कहा कहाँ आपको काउंसलिंग करना चाहिए कौन सा कॉलेज मिल सकता है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ओपीडी कैसा है कितना पुराना है वहां पे एमबीबीएस करने से पीजी में क्या फायदा मिलेगा और तमाम तरह के क्वेश्चन आएंगे अभी आपके सामने जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो अगर आप चाहें तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे सारी जानकारी ले, सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और भी इस तरह के वीडियोज लाते रहेंगे नमस्कार